Hola a todos, negros de YouTube. Hoy estamos en, el primer video de GTA 4 que hacemos. Cállate. En el primer video de GTA 4 que hacemos y hoy vamos a hacerle un reto a mi amigo Nacho. Bueno, lo siguiente, bueno, el reto va a ser este. Tiene que subir en un helicóptero hasta el edificio más alto que haya. No creo que sea este, pero hay más. Y con el helicóptero se sube. Cuando esté arriba, tiene que tirarse y caer, que el helicóptero no, caiga en el, en el edificio. Y cuando esté arriba, agarra, pone el truco del búfalo del FBI y el auto, que el truco se lo vamos a dejar ahí en el video, y se tira y después, bueno, se pone la cámara lenta, toda esa, toda esa cosa. Ese es el reto y que salga todo bien. Vamos, trucos. Nacho, toma. Vamos. 3, 5, 9, 5, 5, 5, 0, 100. Ahí va el helicóptero. Helicóptero. Ahí está. Sube el helicóptero. No, no, no, no, frenando, y frenando. Acuérdate, te tenés que tirar justo, justo ahí. No, salió mal, salió mal. ¡No! ¡Ay, se va de ¡No! puede ser ese edificio. O querer uno más alto. Y trata de no... Te tira ahí y ya caes. Otra vez salió ¡No! Otra vez salió mal al agua. No. No. De cabeza la final. difícil. Ahí va Nacho en busca de otro edificio que le va a salir bien. Va Nacho a ese edificio, el que está adelante. Ese, muy bien. Tira Nacho, Nacho. Dale, a ver, para, para. Ahí, tírate ya. ¡Para el pato! medio difícil, por lo que ven acá que el chico este no lo puede hacer. Porque es un chico enfermo. <laughs> Ah. <laughs> Una chica ¡Ay! Se hace... ¡Uy! flip! Ahí va Nacho. Preparado Nacho. Ahí está, ese está perfecto. Nacho, ay, no, no te tires. Llegó, Ahí va Nacho, preparado para tirarse. Esta está perfecta, no tiene que salir mal. No tiene que salir mal, se tira para Nacho. ¡Salido! ¡Vamos! Ahora el auto. Que ya lo tiene puesto en el celular. Atrás tuyo. Bueno, de vuelta. Uy, apareció en el aire. Dale, aprieta, aprieta. Ah, listo. Ay, ay, justo, justo. Bien, Nacho. Aplauso para Nacho. Ahora se va a tirar. Podemos poner esta vista que está buena en cámara lenta. Ahí está. Momento de silencio para la música. Nacho, Nacho, Nacho. tira! Sí. ¡Ah! ¡Qué épico! Bueno bien, eh, huevo. ¡Está más lenta. Nacho. Nacho. ¡Se tira! ¡Muy ¡Bien! ¡Eh! cumplido! confused. Today, the bitch will